नमस्कार मंडळी आमची मंडळी चॅनल मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे तर भावांनो जिम वगैरे चालू आहे ना बघा जिम चालू नसेल तर जिम वाल्याला पैसे देणं चालू आहे ना ते महत्वाचं आहे तर भावांनो आपली जी फॅमिली आहे ना मोठी होत चालली आपल्याला स्पॉन्सर्स भेटले टिडिंग टिडी टिडिंग टिडिंग म्हणजे आपलं चॅनल जगभरातलं कंटेंट आणि पुणेरी sponsor what else you need हा गलीफाय या ऍप्लिकेशन बरोबर कोलॅबरेट करून आम्ही घेऊन आलेलो आहोत being vocal for local year twenty twenty was life changing life altering year पण याच काळात आपल्याला सर्वात जास्त मदत केली ती म्हणजे लोकल वेंडर्स छोटे दुकानदार छोटे रेस्टॉरंट्स यांनी ज्यांनी आपल्याला जीवनावश्यक वस्तू पुरवल्या अशाच काही लोकल वेंडर्स बरोबर आपण गप्पा मारू त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊ त्यांच्या जीवनात काय घडतंय त्याबद्दल त्यांना विचारू तर भाऊ वाट कसली बघायची डायरेक्ट जाऊ आणि त्यांना भेटू चला मंडळी आपण आलेलो आहोत दीपक स्टोर्स या दुकानात आता आपण आतमध्ये जाऊ त्यांना काही प्रश्न विचारू त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊ त्यांच्याकडनं समजून घेऊ की एक किराणा स्टोअर चालवणं किती अवघड असतं हॅलो नमस्कार काका माझं नाव सावंत बडगुजर आमचा एक चॅनल आहे आमची मंडळी ज्यामध्ये आम्ही तुमच्यासारखे जे वेंडर्स आहेत छोटे दुकानदार आहेत त्यांच्याबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे कारण की ह्या पॅन्डेमिकमध्ये ना त्यांनी खूप सपोर्ट केला आहे लोकांना सो सो मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की ह्या बिझनेसची सुरुवात जी आहे ती कशी झाली शुरुआत तो अभी हमने 2000 में की थी तो किराना की दुकान में हमने सर्विस की थी पहले शेयरिंग करके अच्छा कहाँ पर बंदगढ़ में और कितने साल दस साल दस साल तो आप वहाँ दस साल कर रहे थे फिर उसके बाद दस साल के बाद मैं इधर आया इस तरफ तो ये ये एरिया क्यों मतलब एरिया में तो अभी दुकान ढूंढी तो इधर मिल गई थी तो इधर आगे तो जब आपने ये दुकान शुरू की थी तब आ, कितने में स्टार्ट किया था कितने पैसों में स्टार्ट किया था मतलब 20 साल पहले की बात है तो दो तीन लाख रुपए फर्नीचर का लगा था दस पंद्रह लाख रुपए माल का लगा था हाँ और आज इस दुकान की क्या वैल्यू होगी वो तो ऊपर वाला जाना हम कैसे <laughs> अगर किसी को एक नई दुकान डालनी है तो उसके लिए आप क्या राय दोगे पहली बात तो कोई करेगा भी नहीं करेगा तो उसको बहुत हाँ करने वाला नहीं रहेगा मतलब वो पेशेंस चाहिए एक किराना स्टोर चलाने में है ना तो आप बोल रहे कि नहीं मतलब वो खड़ा रहा तो ही धो पाएगा नाही हां ते आपण बरोबर बोललो आपण त्याच्यावर डिपेंड असतो अवेलेबल कर फ्यूचर तुझे काय फ्युचर आपको तो सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ की होती है जैसे की आप सुबह सुबह सात बजे आ जाते हो तो लगन रहती है हम्म। कोई काम से काम करना पड़ता है फैमिली हम्म, मेंबर्स हम्म, हम्म, जो है वो आपको कैसे हेल्प करते हैं ये किराना स्टोर चलाना हम तो दोनों साथ में हाँ लड़का ये और मैं और मेरे तो सब चलता है काम तो पूरी एक मतलब एक परिवार चाहिए पूरी किराना स्टोर चलाने के लिए अकेले से अकेले चलेगा हाँ जी अकेला कर करके क्या करें गली बॉय इस एप्लीकेशन के साथ आप रजिस्टर हो तो उससे आपको कुछ हेल्प हो रही है और कितनी हेल्प हो रही है इलाके के अंदर जिसको मालूम है गली बॉय का ऐप तो वो हमको एक तो कैसा मतलब वहाँ से आप वो ऑर्डर दे रहे आप पैक करते हैं पैक भी करते हैं जिसको लेके जाना वो इधर से लेके जाता है जिसको डिलीवरी चाहिए उसको डिलीवरी करते हैं तो सर जी आप फिल्म देखते हो शॉपिंग भी है नहीं तो भी सात बजे शाम को दस बजे कौन सी फिल्म देखेंगे टाइम भी कैसा है सुबह सात बजे निकलता हूँ शाम को दस बजे जाता हूँ हम्म, हम्म, हम्म। उसके बाद में तो खाया पिया तो बारह नींद आती है कुछ नहीं होता <laughs> तो सर जी आप मुझे बताइए कि अगर एक कोमड़ी चिकन है वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर एक अंडा देती तो वो अंडा किसका होगा वो तो अपने इलाका में रहेगा तो अपना ही रहेगा <laughs> बिल्कुल बिल्कुल सही सही कहा आपने thank you so much Deepak stores कि तुम्ही सर्व लोक आमच्या चॅनलवर आला थँक्यू सो मच आम्हाला खूप काही छोट्या छोट्या गोष्टी समजल्या किराणा स्टोर्सबद्दल की त्याला कसं चालवलं जातं आणि एक फॅमिली लागते किराणा स्टोअर वाढवण्यासाठी सो थँक्यू सो मच आमच्या चॅनलवर आल्याबद्दल आमची मंडळी लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब बाय